That's the rhythm out the lighter, lighter. 现在一片我晴空，你让当初的我变红，而我却还在为你心动。离开你不是你的意愿，离开我心碎的。等你回头对对你贪恋，谁让你曾经让我着迷。爱是过去无法扭转错过的季节，我在你 我从眼睛看到，我眼睛看到你蜕变的过程。如假装看不见，是不是你变成了厉鬼，在能欺骗你全世界？为什么我站在角落看你，还是不想说？难道无言以原来也可以拼碎了记忆。 lighter, lighter. So they're making up the lighter, lighter. Say, are making up the lighter, lighter. Yes, are making up the lighter, lighter. 我始终有你种下的希是马路边过的路灯下的是你，不是谁？我真的喜欢你，是每次遇见你，我看到夜。海又回到了最初。当我睡醒看到我的身边只有你，在我的右边是你曾经喜欢的你。可当我站起身来，在房间里寻找你，留下的只有带着你味道的一封信，留在昨天还。 because

信封 DJ。